I know this is something that you can stomach Even for me sometimes it is too much Escucha como le meten morocho Cuánto cambié ese muchacho Sobrenombres he tenido muchos Mi abuela Hilda me dice bachaco Honre ese apodo y trabajo mucho Me esfuerzo por mi casa para no vivir en un rancho Y todos andamos en el mismo riel La seriedad va más allá de los reels Bajo el mismo techo, but not the same pitch Yo feel the tension when I'm on the stage I call this eye trap, my God, si cometo un error Entonces my bad, give me some time I'm working on that Morales y luces es un requisito Sin qua non, para ser respetado y poder avanzar Esa es mi táctica, le dejo esta eléctrica Aunque suene árida, mi actitud impávida Forma las praxis, no deja cabida Camina y espabila, tanto lujo en rima en beber cartuga, yo ravina, si ya pensaste que duro está el beating, you can imagine what's coming soon. Una vez más del Lima Maracay, la bomba está haciendo kaboom. Here's not a surprise. know this guy Wanna step closer, come Linkin Park You know what happened when you give me the mic So give me the mic, give me the mic Pay attention like party, don't ask me why Cause I won't tell no lies There's a lot of people by my side Always supporting me, say you have to record some shit Now they can't believe, como le hago swift Sin pretensiones fancy, cambiando la frecuencia Y mantengo mi standing Every time I'm ready to be more understanding Hit it like a rocket, dropping well Are you listening the reading? Atrapado entre páginas como Tom Riddle Para ofrecerles level, mi carácter impera, valores me preceden Busquen un multímetro, pondré esto en ampere yo soy de mis pure por ser en la calle lo que la casa fuere ¿Sabes cómo es eso? Just one face, playing no game, you better stick around Lil ya think you can imagine what's coming soon What? Una vez más del Imam Maracay La bomba está haciendo kaboom Here's not a surprise when you know this guy One step closer como Linkin Park You know what happened when you give me the mic So give me the mic, give me the mic